Komið inn og það er opið 24x7. Ég myndi mæla með þessu fyrir alla. Skráða þig, það er ekki flókið. Núna, núna. En það eru náttúrulega ekki tíl neyn vandamátt. Það er alltaf bara mismöndi lausnist. Og að gefast upp var einhvern veginn aldrei í bóði og þetta er bara trúan sjálf og sína drauma. Það er að lifa lífið.